Araújo na área para mais uma dica, dessa vez imprescindível para você definitivamente acertar as notações no pandeiro de couro. Vamos lá?